Yo, what's going on? Guys. Guys, yeah. Yeah, so yeah, welcome to another reaction video. Merhaba, hoş geldiniz. Başka bir videolar geldik. Ee, bugün Tantaşçı, Tantaşçı yalan. Yalan. Yalan. Yalan. Bir şey fark ettim. Evet. I'm gonna do this up. Huh? Bir şey fark ettim. He's wondering. I, I, uh, I noticed something. Yeah. There, a lot, there are a lot of Turkish songs that... no way! <laughs> there are a lot of Turkish songs da, the title is yalan. Bir sürü Türk şarkıları var yalan diye e, yani, e, geçiyor. Aleyna Tilki, Edis. Bu kadar mı? Anyways, yeah bu kadar. Okay. That's all. Okay. Yeah, so if you guys are excited. E siz heyecanlıysanız. Um, smash the subscribe button. Abone ol. Like the Şu video. Şu butona bas. Bas. And yeah, let's just get right into the video. Hadi gidelim. Yeah, hadi gidelim, girelim. <clears throat> Ya çok tatlı ya. Çok tatlı bakıyor değil mi? Ya. Bak neler oldu. Oh. çok tatlı <laughs> ya. ya şirin şey yani. Allah Allah ya. But it's actually Yep. Like I of course like she's like a professional. Yeah. So I just like I don't know if maybe it was men I would like I didn't have idea about Turkey mm. and Turkish language. I wouldn't know uh, it was Turkish. Turkish. Turkish. What, direct, Turkish? Hmm, that's another show. Yeah. It's Jurgen Klopp. Okay, audition bu yani. Audition. Yeah, the um, blind for thing. ha, the blind, so they have to like vote. her. Aman Bas şunu! Ah but kesinlikle. Yani, kesinlikle yani. Tartışmaya Yeah, like, no argument bro. No argument about that man. You just you have to you have to tone. Yeah. yeah. Son kişini bekler acaba. <laughs> What's the last guy waiting for? For the last woman. Yeah. Dokuz yani. Aa. Bak. Oh! Ya bana da oluyor. It's happening to me as well. Goosebumps. Seni anlayabilirim kanka. Nasıl? Ah, Just do it. Nike. <laughs> Hadi be. So now just stop singing. I mean, they already turned. What's my problem? <laughs> I just stopped singing. <laughs> Everybody turned already now. What am I waiting for? Ele se Yani herkes döndüğü için şarkı söylemeyi bırak bırakacaksın. Yani ne bekliyorum yani? <laughs> ne bekliyorum ya? Bu nasıl bir logic? <laughs> o kadar logic. Aa. She was nervous yani. Oh. Hak ediyorsun. You deserve this. Aşırı iyisin zaten. Bizi mi ekledin? Hı? Coach. Ich liebe, was Musik auslösen kann in einem. Wie heißt du? Wo kommst du her? Oh, so she speaks German as well, gell? Wie heißt du? Ich bin oh, schon. Oh, das a Translator or something. Ja, dass du das nicht einschätzt, das ist eigentlich. Wait, uh, what language? German. Oh, no, she. German. Of course, this is. I mean, maybe like, maybe what, she's what Turkish German. Speaking, that's what I want to know, know. Like, what language is she replying in? Polish. Yeah. Huh. Rica ederim. Rica ederim. So there's probably a translator. Teşekkür ederim. Oh! Teşekkür ederim. Ich kann es nur darauf schieben, dass ich in diesen Lautsprechern saß und mich wirklich einfach hab ein... Wow. Loved it. Çok beğendim. Yeah. love that, love that. Hoşuma gitti. Zeynep Avcı. Evet. Evet. Anyway, yep. Uh, ee, Bukaras, uh, e, if there's another video I want us to react to, definitely react to it. Evet. Ee, evet yorumlarınızı alacağız. Evet. Yorumlarda. Evet. Ve bir dahaki sefere görüşene kadar. Barış.